нашей песенки, которая называется Make Music на Псалом 147, 7 по 11 стихи. В английской Библии это Псалом 146, Psalm 146, verses from 7 to 11. Э, и поэтому вы можете сверить текст. Это перевод New International Version. А, enjoy this song, наслаждайтесь песенкой, надеюсь, вам понравится. И you're welcome to our classes. Добро пожаловать на наш английский посидел. К сожалению, у нас сегодня не все в сборе, но, надеюсь, мы справимся.